pizza, pasta, mandolin Siamo italiani, ci piace così Noi vogliamo un lavoro e gli immigrati piana qui O mare o sole, ora teniamo E l'orologio noi ti rubiamo La pensione nessuno ci dà, si marezza alla fine adesso che fa Pizza, pasta, pizza, pasta, pizza, pasta, pasta, pasta, pasta, pasta, pasta, pasta, abbiamo anche la mafia.